呢几个月嘅紧张施工建设，我哋接地接近二万尺嘅宝新金融集团总部终于落成。大家啊开开心心，诶继续喺度工作。未来咧公司发展都好快嘅，包括人才引进啊、金个办公室啦、行政部啊，诶我啊、李总咧都好细心咁谂嘅一啲安排，希望大家能够喺度咧开开心心啊工作。咁各位同事今日系一个好日子啦。咁经过我哋诶。 大家嘅努力啊，同埋緊張籌備，今日終於順利啟動。我哋對公司嘅务前景，對香港我哋投咗信心嘅一票。隨住我哋新嘅辦公室嘅落成，我哋新嘅格局、新嘅氣象，我哋今日係一個新嘅里程碑。喺業務上，喺喺我哋嘅發展上，大家出謀獻策，齊心協力做多啲生意。喺呢度，我恭祝好新金融未來更加好。 宝山金融加油！宝山今日唔努力，多谢大家。